Cinema Gugu na Gaga. Olha lá, olha lá. Temanyaki tubeki tabuka tabakata. Demak uga. Uga. Nuga. Oh, nuga. Aga. Pizza? Pizza. Seven Days Bake Rolls. The greatest discovery ever made.